<laughs> 你们一定都听过关于他的故事。有人说，他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说。 那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说，西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。 要讲的故事，你们一定没有听过。这个故事得从一只金蝉说起。 知道里面还有没有存酒？你呀，别馋了，误了事儿，小心咱们两个被灵虚真人拿去下酒。大哥，山门口那边好像传来些响动。别疑神疑鬼的，我大哥在这儿把守，哪个不识相的回来找死？啊？那些狼崽子看不见。 别以为就能过了老子这关！ 精修，嗯，又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？ 惊动了这儿的妖精再往前走可要万万小心。哎，小猴子，来这边。 小神是黑风山的土地，在此候你多时了。笑，真笑。哎，啊，哎，再往前走就是观音禅院，当年也是香火鼎盛啊，哎，只可惜。 哎，那场大火哟，嗨！后来啊，这禅院又被重建了。哎，可人心若是烧没了，修好一座破庙又有什么用呢？啊 <laughs> 啊！小老儿先走一步。 等你过了前面的栈道，咱们自会再见。 那厮是黑风怪的道友，自称灵虚子。以你现在的道行，糟了，小猴子快逃，还来得及！你若进了这道门，便回不了头了。